東京新聞、あの、え、あれ、あと、質問とかって紙読み読みましたか読まれましたあ、这样的，我们这边的话，之前给您提交了一个就是采访纲要的一个有关的内容啊，文字上的，呃，黄子维先生那边送过来，不知道您看到没看到？有看到，看到啊，有给到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 呃，因为他这边日语的话还是难一点，我这边是中文，可能把那个给您念一下，然后您方便的话，然后您按那个顺序回答，然后可能有些难的地方，我再给他翻译一下，大致是这样，应该可以可以？好的，嗯，那如果有追问的话，也就很欢迎随时提出追问，不一定要被这个访纲所限制。哦。 だから、質問、まあ、こういう書いた内容以外にも、もし、ね、他になんか聞きたい話は、ぜひ、あの、聞いてもよろしいというわけなので。あと、あの、一般の読者がわかりやすいように、できるだけわかりやすく、具体的に答えていただけたらわかりやすく。啊，这样，他有一个这边的一个想法，也是我们社里边的一个呃事情，就是因为您这边是那个，就是相当于日本的话，就是数字大臣嘛，就是呃技术方面非常 厉害，然后但是就是这样，因为一般的我们这报纸的话，都是给一般的普通那个市民看的，尽量的话，希望就让他们更容易理解您这个观点和您的想法。所以说有些呃比较专业的术语啊，就是稍微请您简单一点，或者说您可以再说的长一点，让我们那个好理解一些。就这样，我会我会尽尽量不用任何就是呃专业技术性的一些词汇啊。 だから、できるだけもうそういうものは避けて、もっと分かりやすい言葉は、まあ、やれ。あ、よろしくお願いします。あ、それでは、あの始めます。えっと、オードリーさんが考える IT 技術を活用したデジタル民主主義というのは、一体どのようなものですか 呃，大致上还是按我们给您提交的采访纲要的问题。第一个的话，就是首先是呃，您一直所提倡的充分利用 IT 技术的这个数字民主，具体的话，它的构想和内容大致是什么样的一个情况？请您介介绍一下。呃，我待会儿是呃会用比较短的段落，然后我讲一个小段落，您就先翻译，这样可以吗？OK，OK，谢谢。呃。 我们在呃中文上，在台湾我们是说数位啊，数位民主。那但是不管是说数位还是说英文的 digital，它的意思对我来讲都是把人跟人联系在一起，而不是呃我们一般说的 IT 就是资讯技术，呃在呃你们那边叫信息技术嘛，呃主要是把机器跟机器连在一起。所以呃我想我不能说是所谓的 IT 大臣，说是数位大臣呃是可以的。 あ、じゃあ、あだから今、あの、パンさんおっしゃったのは、あの、今、私はもうデジタル大臣と言われたことはもうようなものなの。でも実際は私は一番大事にするのは、あの、物と物をつなぐ技術じゃなくて、もっと人と人をつなぐそういう方法としては利用される、そういうデジタル技術というものなんです。う嗯，那在呃民主的过程里面， 最重要的一件事情就是互相倾听，因为如果不能互相倾听的话，那么社会上各种不同的立场，往往会被呃民主的这个进程、这个过程，把它描绘成好像呃百分之五十一的人赢了，百分之四十九的人都输了等等这样的情况。 だから民主主義という、まあ、そういう、まあ、内容の中には、別にあの、例えば選挙の話は51、の人を勝った。じゃあ49%の人を負けるというわけじゃなくて、あの民主主義はいろんな立場に立つ人間は、お互いは意見交流する、そのものになるのが大事ではないかと。 而为什么这样呢？就是因为在以前的代议民主制里面，人民可能两年一次也好，四年一次也好，只能上传相当于每个人大概两个委员、三个委员这样子的呃平宽，就是投票了。那因为这样的关系，呃，我们对于社会问题、对于政治问题的比较完整的见解，往往没有办法充分的被这种方式来分享。 だから今までの普通の選挙制度としては、いるいは市民一人一人自分は票を通して自分のその代表を選ぶそのもの。うん、でも代表を選んだからその後は決められるものは別に自分はもう干渉できない範囲になったので、それはちょっと問題なそれ今啊，最最最后一句，所以呃，借着数位技术的辅助，我们就可以确保说，随时随地 每一天，任何人有任何关于这个社会事务或公共事务的好的想法的时候，这个想法从他提出到社会上扩散，到政府把它做成政策的这个进程，不需要等两年，也不需要等四年，可以在甚至二十四个小时里面，或最多六十天里面，就成功的把它实践出来，让不同立场的人找得到共同的价值。这个就是数位民主对我的意义。 だから、あの、デジタル民主という私にとっては一番最大の意義になるのは、あの、今までの選挙制度は、一人一人を選ばれた選挙の代表は2年か3年かは、その人気あるんですね。あの、人気終わってから、また人を選ぶの可能な。でも、その人気中にはなんか問題あったら、全然はなんか、あの、干渉できない 問題で、だから今デジタル技術を利用すれば、24時間でも1時間以内でも問題なんかになった場合は、民衆は一般市民は全然自分を声出しては全く可能なもちろん。それと絡んで、えー、2度同じだと思うんですけど、現在の選挙で代表を選ぶ民主主義の問題点は、あそしてデジタル技術をどのように活用して 民主主義を深めるより良いものにするべきだと考えますか？啊，所以说也是因为就刚才您介绍的这个数字民主嘛，就涉及到第二个话题，这个提问的问题，就是现在社会之中的话，因为是以选举方式来选举民意代表，这一个民主主义制度中确实存在了一些不足和问题嘛？您觉得这具体是哪些？另外就是。 如何通过充分利用，就是您这边提倡的这个数字民主的技术，来进一步完善民主主义制度，然后为大众谋求更好的诉求还有结果？就这样，请您再介绍一下具体。我想，任何一个民意代表，呃，就算他。 非常非常多的时间投入于倾听他的选区的民众，但是基于他本身的个人的经验也好，或者是他的呃可用的时间也好，其实不太可能说他的选区里面所有的民众的声音都能够很充分的透透过他来呃在议会里面或者是在民主程序里面呃表现出来。所以呃某种透过直接的参与呃来再现。 每一个人实际的这些想法跟感受的方式，就可以弥补这个代表其他人的不足。那在英文的话，我常常是说 represent 可以去呃补充 represent 的不足。啊，这样。 だから、あの、さっきおっしゃったのは、やっぱりあの、民の、市民一人一人は票として選べた代表は、たとえいくら真剣にあの仕事を真面目にやったとしても、やっぱり人は限界あるんですよ。自分の時間でも、自分の勢力、力でもね。だからそういう限界あるという以上は、やっぱりあの、オンラインのそういう技術を利用して、あの、同時でも、いくつの場所でも、全然は利用する可能なんで、みんなのそういう交流まで。 举例来说，在台湾，只要有五千个民众透过线上联署的方式去设定一个议题，从呃逐步的禁用塑胶吸管在内的一次性的餐具，到。 增加呃，在离岛或者是比较偏乡地方的医疗的这个权利等等各种各样的议题，它只要一成案，就是超过五千人联署，那么在两个月之内，最多呃该管的这个部会的首长就必须要逐点的去回应。而如果他是跨部会或没有部会愿意来处理的话，甚至我们办公室也会去实际到那个地方去进行协作的会议。那这些都是去让民主的平宽增加的一些方式。但是在中间我们。 们并不是排斥掉在地的呃议员或者是立委，而是也邀他们进来这样子的讨论。 だからもっと幅あ、広い、まあ、そう民衆はみんなの普通の一般市民利用できるような環境を作るためでは、たとえあのとても小さい島にいる、まあ、その農民たちの医療制度をどう改善すればというような話は、たとえ5000人以上のみんな署名することが可能であれば、じゃこういうテーマとしては必ずあの行政上の討論テーマの一つになるという制度を実には台湾できたというわけなので、もしもなんか 困難とか問題あったとは、うちの事務所は必ず手を出して、いろんな方法は考えてます。 那这个这样子最后一句，这样子形成出来的共识就不是非常精细，但是是大家都觉得啊虽不满意但可接受这样子一种价值上面，我们叫做粗略的共识或者说 rough consensus。这样子的好处就是政府不用自己什么都管，而是市民社会里面任何人有新的想法的时候，只要他是在这个价值之下，他就可以自己想出更好的方式去普及这个共同的价值的递送。 あ、えー、っと、だから、あもう一ついう制度の、まあ、そのデジタルを利用して、民主主導の幅広い、なんか、まあ、利用する価値は利用するのね、あの、メリットとしては、もう一つありまして、これは、行政政府でも、やっぱり自分の限界があるんです。うん、あの、力ある場所はいいんだけど、力ない場所はどうしても、やっぱり、みんな一人一人は自ら参加する意思は一応出してくれれば一番ありがたいじゃないですか。だから こういうなんか参加意思あるみんなの市民一人は自らそういうやりたいという気持ちでやっていくという方法を調整するような制度になったので、だから自分を参加できるようなシステムになる。これはみんな力を揃って、まあ、どんな事業でも必ずえる。あの、ちょっとじゃあ次、あの、はい、例えば台湾でやったママスクの地図。 <laughs> 啊，那，あれはその一つの例と言っていいんですかね？啊， <laughs> 这样，他有一个小小的追问啊，占您点时间，就是像您刚才介绍的，就是民众都可以自发参与的，这是最好的一个，是咱们利用数字技术的一个呃优势。所以说，呃，在疫情期间的话，有一个咱们就是口罩的一个活动嘛，咱们也是，哎， <laughs> 对对对，呃，您可以说这也是一个比较成功的一个例子。 可以这样子说，因为毕竟民主不是只是影响政府的决策，也包含市民社会用各种各样的方式做出对公众有利益的一些做法。这个我们叫做社会创新。好比像说，在台湾现在很多人是因为呃口罩是彩虹色的，或者是口罩是粉红色的，而更愿意戴口罩。那这当然也是很好的社会创新，也有助于呃流行病的预防跟维持。 ね。あだから、あの、その民衆は人々は参加できる政治民主政党としては、別に必ず大きな政治判断というわけではなて、ちょっと小さい市民はみんなには有利な、うんあ、プラスになるなんか、ちょっと小さいところでもちゃんと雇用システムで寄ってくると、ずっと信じてます。たとえこのマスクのような話でも。 但是，对对不起，对还有一句，但是在维持这样子的预防能力的时候，很重要的就是每一个人都要知道说这个的后面的科学的原理是什么，为什么戴着口罩，呃，保护自己的。 嘴啊，脸啊，不要被自己的手碰到，这个是有价值的、有作用的等等。所以我在讲的不是只是说啊，民间有一个好像很流行的一个呃卖口罩的方法，或者是一个大家取得口罩的方法。更重要的是，在这个中间让我们的科学知识的传播变得有趣，那这样子科学的传播就比谣言的传播要来得快。这个是一个基本的呃，它底下的一个基本条件。啊。 それから、あの、例えばマスクの話といってもね、もっと、あの、根本的な、まあ、方法の一つというと、やっぱり、あの、みんなできる一般的な利用するのももちろんそれです。あとね、もっと科学的に、まあ、マスク自体はどういうものか、うん、の、なんか、知識を補強するような、そういう、まあ、リードは、あ確かに、この別の企業を利用する方の、確かにできた価値ですよ。うん、じゃあ、3番に移ります。 莫在国内用，莫上班，嗯啊啊，那现在我们可能第第三个问题再跟您再提一下，嗯，要么国内用着，上班啊，有。啊，这样的第三个问题的话就是这样的，是实际上因为呃特朗普总统，就是之前的美国的前任的特朗普总统的话，他的政权的四年时间的话，不仅是在美国的国内，然后在全世界的范围内呢出现了比较严重的社会的分化还有分裂。 呃，美国国内的话，之前也是刚刚呢，国家的议会大堂被袭击啊，这种很严重的事态。包括在缅甸的话，一度出现的民主政府也被军事政变推翻。然后有一部分学者指出啊，这也是某种意义上可以看出来是现在民主主义的一种局限性。所以说，您怎么看呢？如果为了克服或解决这些现实中的问题，我们应该采取什么样的对策，然后来处理？ 呃，我觉得最主要的方式就是要深化民主。如果大家，呃。 市民社会已经有很好的想法，但是受限于两年一次或四年一次的选举制度，在这个过程里面没有办法很好的把他的想法跟不同的立场的人的想法融合成刚刚所说的粗略的共识的话，那当然就会去选择一些呃比较在民主程序以外的行动方法。所以像我刚才所说的联署制度，就是用网络去替代马路，不是说呃我们剥夺掉大家上马路抗议的权利，而是说。 呃，大家上马路抗议之前，是不是至少在网络上面先就事论事的，从部长那边先取得呃实际的状况，以及先凝聚出协作共同的意见？那这样要抗议的还是可以抗议，但是至少就是往呃有建设性的方式来抗议了。明白ニ的意思あ、あの今あのおしゃったのは、あの今ねやっぱりアメリカの政府はもちろんまあいろんな問題は確かに民主主義としては限界は見えてくるというわけなので。 私今主張してきた、そういうなんかデジタル民主そういうものはね、こういう改善するためには確かいろんななんかメリットあるんで、特に今ね、言いたいのは、あの今までの 民主制度の問題ってさっきおっしゃったのは、あの、選挙そのものは、やっぱりあの、代表は2年か3年間は交代するわけなので、この人事中の問題はどうも解消するのは処理すればなかなか難しいではないとみんな思ってるので、今までね、普通の市民たちは、もしなんか問題があったら、トラブルなんか場合は、自分はなんか文句を歌えるのはもちろんある。でも、路上に出て、なんかデモにいたり、なんかこういたり、それは 全くね、いろいろやってるんで、もちろんそれは間違ってると言ってないんで、でも、まずは、建設的な、なんかそういう交流とお互いなんかそういう意見交換もしできれば、もっといいではないかと思う。だから、あの、路上の形よりは、まず、オンラインという形で、まあ、意見をお互いなんか交流するのは、いい方法と思ってるんで、だから、正常な意見交流交換をする。で、また、まあ、政治とか、そういう判断をする。 嗯嗯嗯，对，那呃最后一句就是因为这也是一个客观环境的改变，在以前有网际网络跟行动装置普及以前，人民跟政府这种呃互动的方式虽然说平宽并不高，但是人民跟人民之间组织的速度也并没有那么高，所以还在可以接受的范围里面。但是现在因为社群媒体的关系，人民跟人民之间互动的频率变得非常的高，所以。 当政府跟人民互动的频率没有跟上的时候，就会有一种好像一定要采取比较激烈的行动的这种感受，所以当然是把民主的时脉调快，而不是去逼着人民说啊不能够快速的彼此互动。啊啊，呃，对，今我讲到的话。 やっぱりあのネット技術とかデジタル技術の発達によっては、あの市民一人一人、また市民の国一人一人、まあ、一つ一つの間には交流はもっと盛んになってという現状あるんです。でも、それ逆に、あのその行政政府と市民、また市民のコミュニティの間にはそれほどは交流はまだできてないというか、うん、まあ状態あるんで、だからこういう状態のもとではね、まあ、問題があるんですよ。 これは市民のコミュニティ、コミュニティのあたはいいんですよ。でも市民と政府の間はどうしてもの問題解消できない。だからこれは結果としては、よくみんな街を路上出てなんかいしいうになる。だからちゃんといい、そういうパイプはできてないと思うんす。ンライン技術、デジタル技術を利用すれば、うん、まあそれは確かにいい方法の一つそういうことですね。あ、うんうんあ、是，看看一下。っ这本就用じゃあ、シャツ、是リスが。 中国では厳格な都市封鎖や <clears throat> 市民全員の PCR 検査など、強権的な手法で新コロナウイルスの感染を抑え込み、共産党党首の優位性をアピールしています。欧米や日本などの民主主義国家の方が感染状況は深刻ですが、一方で民主主義の台湾では感染対策がうまくいっています。中国の例のように個人の自由を尊重せず国民を監視制御する権威主義的な体制の方が民主主義よりも優位ではないかという意見について、 どのように考えますか。また民主主義を信奉する国々はどのように反論し対抗していくべきだと考えますか。呃，现在是那个第四个问题。呃，实际上是这样，就是在在就是中国国内大陆这边的话呢，是政府这边是比较严格的城市的这种管控，然后对城市居民的话，全员强制核酸呢，包括进出的自由是控制很严。这些强制性的措施呢？ 呃，虽然某种意义上的话，确实有一定的那个效果在这控制疫情上，而且呢，那个政府这边的话也利用这来宣传那个呃共产党那个统治的优势性嘛。所以说，而同时的话，在欧美啊、日本这些相对民主主义国家里边呢，感染情况确实在一步步的在加深。台湾方面现在是控制疫情比较成功，那从您这边角度来看。 因为现在实际上社会上也存在一部分意见，就是认为疫情之下呀，就是像中国政府这样不太重视个人自由啊，强化监视社会的这种国民，嗯，等于社会体制的国家，反而比较民主主义的这种国家体制更有一些优势。您怎么看这个看法？另外就是对于那个信奉信仰民主主义的广大的那个人呢，还有国家而言来的话，如何去回应，还有去对应这个趋势呢？ 呃，不过在你们一月初你这个题目的时候，到了现在去比较的话，不管日本还是美国的情况，并没有上升啊，是上下降了。啊，对，实际上是有一点点是。对对对。ちょっと以前は大したことないように感じるので、少しみんなの状況は改善できた見えてくると、それほど厳しいではない。嗯嗯嗯。嘛 <laughs> <laughs> <laughs> 啊，对对对，是，实际上情况有一点点。 有点的变化，对对对，那那至于说呃，就是在呃北京周边的状况也有一点变化，这我就不特别说了。 <laughs> 对，所以所以这个叙事可能没有办法那么清楚的把它当做一个前提了。呃，那不过呃，我想正面的回答这个，就是呃，在北京所说的呃举国体制嘛，我应该没有记错。呃，确实在。 呃，好比像说控制人员的迁徙上面，或者是说去确保说，呃，嗯，包含所谓的封城啊，就是呃每一个人他，你刚刚讲到的被监控的这个状况，可以确保上面这些方面当然是有它实际的效果的。你可以先翻译这一句，嗯啊。 あの、一つはね、認めるものは確かに決めますので、うん、中国政府は今までやって実施した政策は、例えばデイの厳しいは規制、うん、あとは監視社会みたいなのが、一人は必ずピザ検査するのは、そういうような政策を確かに効果は出たのは、うん、これは認めるのはもう認めます。那呃， 对，那这个好处，呃，它也伴随着两个比较大的系统性的困难哦。一个是说，呃，因为对于媒体自由跟言论自由的管控，使得如果呃，就是国家特别是中央政府不知道的事情，那而且也觉得不是这样子的情况，在民间是非常难传播的。所以，呃，它先期示警的作用，像李文亮医师的那个作用，就会受到影响。这个您可以先翻译。 か、だからそういうような強権的なそういう権威社会政府は実質政策のメリットは認めるんで、でもその一方で、やっぱり言論の自由はなんとなく影響されるのはこれも一つじゃないか。例えば前の、まあ、犠牲となった遺オを失ったリヴァレアン先生もその一つで、みんな結構不満があって、世論上はいろいろ問題は出たの。那第二个是说 呃，当大家习惯了这样子一种呃没有新闻自由跟言论自由的情况，甚至认为它是经济发展所必须的时候，那么呃，实际上说不定可以同时兼顾呃社会的活络跟呃防疫的需求的新的模式，也就是所谓的台湾模式，就比较难被社会上的朋友探索出来。哦，呃，这个 それはモフェスの問題としては、今までよくみんなおっしゃるのね、やっぱり台湾モデルはとても成功したモデルで、いん、疫情が混沌した一応は、あの、社会関連、それほど厳しくない、みんな自由があるんで、うん、で、でももしも、あの中国政府今やって実施した、まあその政策の下で、国民一人ももう慣れてしまったとしたら、じゃあそういうような、あの、 成功した台湾モデルをチャレンジする可能性は全くなくなるというわけなので、だからそういうような可能性はないとはとても、まあ、残念な。那所所谓的台湾模式，最后一句就是说，呃，不是只是 专业的新闻媒体工作者才起到媒体的作用，而是任何的一般的人民，因为大家都有宽频作为人权嘛，也必须要有所谓的媒体素养。而在这一次，我们也看到，就是因为市民发挥了各种各样子的正确的讯息科学传播的作用，所以使得公共卫生的这些措施可以在完全没有封城的情况下，仍然一直把 R 值控制在一之下。这个就是所谓机遇。 于言论跟媒体自由的台湾模式。あだからなぜはタイムドルを成功したというとは、一つ重要な理由は、今までね、やっぱりデジタル技術を利用したみんなね、そういうなんかデジタル組織の ID 組織は相当高いものですから、だからお互いや市民の市民の間また市民コミュニティ、市民のコミュニティの間 には十分なその知識、考慮は交換できるような環境はできたので、だから何かあったら、まあ、必ず自由になんか、それぞれ自分の声を出すの可能なんで、だから、まあ、そのい一因は、まあ、全くコントロールされて、一応また自由も失われないというモデルは成功になった。うん、あ、クリ台湾モデルが、あその日本とかアメリカや他の民主主義国で台湾モデルを やるためにはどうすればよかったの？これからまたどうす啊，他是这样有一个也算是追问吧，因为像在您这边介绍的台湾的那个模式的话，成功的元素很多嘛，包括咱们网络啊这个技术的，大家素养很高，而且能够自由的呃交流一些意见和知识。然后那如果把这台湾模式的话，像日本、欧美这边的推广的话，您觉得需要做到什么地方？ 对，呃，我觉得很重要的一点，就像李文亮医师当时的讯息，虽然没有呃及时的传播给武汉的市民，但是却及时的传播给了全台湾的民众。那他呃得 <laughs> 益于我们的呃一个叫 PTT 的一个网站，那这个网站也就是一个 BBS 站了，呃这样子一个站点呢。 它的特色就是不像是脸书或其他的，嗯，或微博啊，呃，这些主要是经济部门在主导的言论场景。呃，我们的 PTT 主要是社会部门在主导的，意思是说它是台湾大学的一些学生，不是为了盈利，也不是为了卖广告，完全用开放的方式在经营的一个言论环境。这个呃，好几年之前在呃北京的很多的大学也有类似的言论环境，现在比较没有。 是是是，明白。あ、あの、ペルソレとしてはね、あの、やっぱりどういうような形でこういう台湾モデルを世界に広げていくのは、まず、あの、ペルは台湾でなぜ成功したの例を言いたいと。これはね、p d p という、あの、台湾の BBS、うん、うん、 なんですよ。こういうサイト、とても良かったのは、中国大陸の方も実際には何年前もあったもの、今ね、なくなったのは多いんで、あの、ウボーのような、あの、形なのよ。でも、それほど、ね、ボーはやっぱり、あの、行政政府の和に仕立て、あの、一般の会社を運営するサイトなんで、でも、こっちの方は、大学とか一般の法人は別ななんか利益を儲けるためでなんかやってるサイトじゃないんです。みんな一般の市民はこのサイトを利用して、 例えばリベンリアン先生の亡くなった話とか、いろんな情報をこっちでも、先にはもうみんな分かったので、だから中国のなんかそういう人関係の問題どこがあるか、どういうなんかいいところがあるか、全部こっちでま分かったような関係ができたので、だから台湾は成功できる。 嗯哼哼，所以如果美国或日本等其他民主政体要参考的话，我觉得主要要倡议的一个概念就是所谓的数位公共设施，或者说 digital public infrastructure，不是说大家在像 Facebook 那样子比较像是呃酒吧啊、夜店啊、卖成瘾性饮料的地方来进行民主的讨论，而是要在像公共的图书馆啊、公园啊、集会堂啊这样子的地方进行公共的讨论，就这样。 だから、あの、今、あの、先生がおっしゃったのは、だからアメリカのような Facebook みたい、やっぱりあの、もっとシャレな環境でやるものじゃなくて、もっと公共サービス、例えば図書館のような、うん、デジタル図書館、デジタルのそのオンライン図書館みたいなみんな、ちゃんと辛い話でも、うん、意見交換、交流する場所を作ってるのは、絶対は必要な、まあ、方法、手段うんうん あの本あの台湾でやったマスクの地図、はい、あれはシビルテックってシビルテック、はい、あのだと思うんですが、はい、それもこの台湾モデルの大きなあの、重要なポイントなんですかね。啊，就是这样。呃，就是之前的话，您那边疫情期间，咱们就是呃，您那边团队推出的一个很有名的，也是那个就是口罩地图。嗯，呃，就是那个的话，嗯，能，呃，是不是 就那个，您能介绍一下吗？那个也可以说是比较一个成功的一个，就是例子。 是，呃，那并不是我推出的啦，那个是一个叫呃吴展伟的朋友在台南所推出的。那为什么说是呃市民技术或者我们这边叫公民科技了？为什么叫做公民科技呢？就是因为它不需要 <laughs> 国家的呃嗯批准，它也不需要说服任何官员，它自己就做出了一个任何人都可以回报在附近哪些地方卖完了口罩，哪些地方还有口罩这样的一个应用，也是在一月底二。 月初あ、就上线了。可以先翻这一句。ああだから今何回も言いましたね。あの別にあの行政政府はどれほど大きな力を持つものはやるので、普通の一般市民でもちゃんと自分の力で、うん、まあ、 周りのみんな、たとえ小さいろでも達成てくれるというようなものは、できるはうちのデジタル技術は利用するいいメリットの皆さん。だから、さっき言ったあのマスク沈むような話でも、 あの、台南の一人の普通の市民は自分の相手デンを利用して、周りは、ンドマスクは売り、まあ、綺麗か、在庫あるかどうか、うん、そういうみんなわかるようなサイトを立ち上げたんです。これ確かに助かったの、みんなのため。うん、まあ、小さいところでもみんなよく利用する方法です。うん 那要注意到的是，呃，口罩地图也是建立在之前很长久的包含空气品质、空污地图，呃，包含我们的水品质、水环境的地图，呃，有非常多的市民社会已经建立出来的自己去把实际的状况让所有人可以看到，甚至因此多多少少威胁到政府的数据的正当性的这样的做法，在台湾是非常普遍的，呃。 だから、今の、あの、マスク地図は言うとは、マスク地図をできる前は、いくつのものはあるのを絶対忘れてはいけない。なぜかととても重要な、まあ、その人さん。例えば、の台湾の行政政府と市民の間には空気の問題とか、水の問題に、いろんなのそういう問題は解消すれば、一人一人の市民は あのデジタル空気地図とか、デジタルなんか水地図とか、そういうようなすでに汚染の状況と僕はひどいというか、うん、あの空気のまあ問題を取り込んで、そういうような似てるような、そういうサイトがやっぱりたくさん開発したんで、だからその元のベースの上では、ようやく今回の一チの中にはこういうマスク地図をできたというわけなんで、まあ、わけあります。 所以，呃，在口罩地图的案例里面，我们中央政府很快就协调了所有地方的六千多个药局，呃，去确保说他们及时的每三十秒钟的，呃，售出他们库存的口罩的情况，都可以提供给呃这些市民，我们叫 civic hacker 公民黑客啊，来进行呃开发。那到最后也有一百多个各种各样不同的互动模式、不同语言的分析出现，也有很多包含我们的立委啊。 都有提出说，哎，循着这个证据可以。 建议更好的配送的方法等等，变成大家都是互相切磋的情况，所以呃，这个我们叫做社会创新，意思就是我们开门造车，那你行你来，意思就是市民社会更行的时候，我们就采用市民社会的做法。我们没有一定觉得呃政府是跟市民社会好像互相竞争的这样一个关系，那也是因为如此，所以我们在疫情的过程里面，呃，大家信任这个数据，不是因为它是政府发布的，而是因为每个人。 都可以自己检查，大概这样。だから今言ったあのマスク指数はね、最初はとても小さい先ほどなのよ。でも、どんどんどんどん成長して大きなものになってしまう。これはね、あの、今は何か言ったんですよ。いいあの民主主義制、まあその社会はいいあの民主主義制度というのは、やっぱりみんな一緒に立場に立つ、あの、いろんな立場に立つ人間お互い協力し合うというシステムで、だからさっき言ったあの小さいサイトはなんかマスク地図だ てから、やっぱりあの、行政政府の方は、お、これはすごいサイトを見つかって、じゃあ力出したんですよ。うん、どういうような方法というと、データベースは、やっぱりあの、薬薬のデータベースは全部開放してオープンしたんですよ。あの、市民ヒック あの、水分飛行に提供するようなシステムだけど、だからこういうデータベースは利用して、みんなもっといいシステムを開発できるような環境があったんで、だから行政政府、薬薬と一般のそういうなんか、あの、市民飛行と協力しながら、こういうとっても良かったシステムができたというわけなんで、だから立場は立つ、全然違う人間たちの協力で、ようやくできたものそうすると、これからの民主主義というのは、 ただ選挙で選ぶだけじゃなくて、常にみんなで意見を言い合って、さらにその解決策をみんなで参加して、自分たちの力で参加、あの、解決するっていうこと 啊，所以说他这边也是，刚才听了您介绍那个，就是那个口罩地图的这个成长过程啊，通过最开始一个小小的可能一个网站一个呃技术，然后最后的话政府这边也觉得很棒，然后让药局提供数据，然后跟公民黑客，你看实际上一个合作的关系，把它。 培养成一个很棒的一个模式，然后大家都得到好处。所以说，您认为的话，实际上真正一个好的民主制度就是应该，呃，站在不同立场、不同的人，包括那个政府，包括那个法人，包括单位，包括个人。实际上，他们虽然可能立场不一样，但可以互相交流意见，然后取到这边共同的点，然后大家完成一个共同的事情，这样啊是最好。 是这样子，那而且我也觉得，呃，社会部门所谓 social sector 这个概念，不是只是一般性的所谓志愿者而已，而是呃，大家把这样子一种共同治理的想法变成一个部门，这个概念也是很重要的。所以我现在常常都说，先是社会部门，像口罩地图的吴展伟，再是呃治理部门，好比像说我们的健保署，再是经济部门，好比像说药局跟超商，这个叫做 people public。 public-private partnership。だから今、さっきおっしゃったのは、成功のメドのね、3つの部分を協力しながら、あの、要望的なものですあの。一般の市民は開発者の最初のもので、うん、あとはあの管理のそういう部分はやっぱり行政政府の方ね、うん、あとは運営する自体はやっぱり薬薬は一般の経済の、まあ、単位なんです。この3つのところは一緒に、まあ、力を合わせて要約できたのはこういうものです。 だから線とかどうか別れて、立場違うみんなの一緒に協力するのはとても大事だと。嗯嗯嗯啊，所以说他刚才也是问您，就是实际上这就可以打破这个选举这个限制，不用受两年的呃三年啊任期的影响，在呃无论任期多长多短，都可以把大家的意见统一在一起，然后调整出一个好的方案。 应该是说，如果在社会部门已经有一个强烈的共识的话，那么不管是哪一个执政者或者是哪一个执政党，他的工作都是去更好的实践出这个共同的共识，而不是说啊，好像让百分之四十九的人觉得被牺牲了。啊， のさっき言ったのか、91%はかけ、まあ、まあ、勝ったとはもう49%負けというわけであって、やっぱり社会全般は、まあ、一つ一つはね、共同認識できてから、そのいろんな、まあ、管理部門、まあ、下の一般市民、また、あの、経済運営の、それほど、まあ、みんなたくさんの力を合わせて、この共同認識のためでをやるという方法は、調整するのは、やっぱり管理政府の、まあ、選ばれたものの責任ではないかと思う。 うんうん、別にどんな制度といっても、どんな制度といっても、これは一番大きな仕事。うんうんうんそういうことをやるのには、昔は投票をしなきゃ、投票で大はい、あの大義性民主主義だったんだけど、はい、今はデジタル技術があるから、はい、そういうことは可能になってきたということなんですね。 所以说，他也是想问您，您觉得是不是也是必呃，就是由这个 IT 啊，这个得带头的数字技术出现之后，才能够实现以前只有投投票这种方式才选举民意代表，才能去为大家谋求福利这种的？因为现在有了这些技术之后，才啊才能实现一个新的那种自己的诉求，有这个方法和方式。 呃，像我们看古老的雅典的情况下，呃，一个卫城啊，或者是一个广场啊，它基本上就是站那么多人，那一次能够倾听的人数确实是有限的。当然后来也有呃，像广播或者电视这样的技术，但是发言权或者在你们这边叫话语权嘛，啊，还是主要在呃少数的人手上。但是呃，网际网络它确实使得任何人只要他的想法值得在。 社会上被传播，而且没有被言论查禁的话，任何人都可以拥有这样子社会部门的组织跟话语权的。所以，我觉得这个是客观环境的一个不同，确实可以说是数字数位技术造成的。確かにあの客観的な環境はデジタル技術きたからみんなそういうまあ。 ちゃんとする権利、もっと可能性は持つようになった。うん、例えば、古代屋電の、まあ、古代文明の屋電のような、うん、あのみんなね、古い時代で、あの、広場のつたくさんの人をね、うん、でも、つ人間いくらでも、やっぱりあの数制あるんですよね、数百年でも。でも、時代は発展ともって、あの、ラジオとか、テレビとか、いろんな新しい技術が出て、もっともっとそういうような、いろんな形になつ、そういう広場ができたんですね。 でも今、の、一番新しいのは、そのデジタルオンラインの技術なので、インターネット技術を利用して、もっとたくさんの人は参加できる環境できたので、もっと広い広場になったんです。あでもあ、もちろん重要なのは、この一人一人はね、いろいろそういうものか話は必ず価値あるんですよ。うん、もし価値ないものはみんな聞く必要なので、うん、価値あるものは、そのいう話は、そのフェローバーを通して、もっともっとたくさんの人を聞けるようになったのももちろんいい話なんだ。うんうん 次の5番の、はい、5番、えー、中国はあ昨年6月に香港の国家安全維持法を施行して、香港の自治、自由を奪いました。また中国は台湾統一を目指して圧力を強めています。台湾はどうするべきだと考えますかまた他の民主主義の国々はどうすべきだと考えますか啊，这样是等于现在是呃呃第五个问题，然后再跟您问一下。 啊，呃，这样，他跟您解释一下，他可能要照相，然后我们这边是这样，有一个截屏的照相，然后那个还有一个就直接的那个呃直播的情况的照相，跟您再说一下。他现在可能没问题，我这边坐到这边，然后跟您再说这个问题。啊 i n d n 嗯，可啊， <laughs> 不好意思啊，有点……没问题，没问题，行。 <laughs> 嗯。 呃呃，第五个问题的话是这样的，也是那个这边的话是在去年的六月份嘛，就是有 <laughs> 关香港的国家安全法的话是大陆政府刚刚出来，嗯，对香港的自治的权利呢，还有港人自由造成了很大的影响。同时呢，呃，中国政府这边大陆政府的话一直也是坚持就是统一台湾的一个目标嘛，也是在为此不断的施加各方面的压力。 呃，请您的话就是就这个台湾方面如何去应对这个，应该采取什么样措施？还有世界上还有其他的一些民主国家吗？为此的话，应该采取什么样的措施和对应？是，呃，我们的呃陆委会呃在这个方面有一个很明确的呃说帖。那这个说帖它一开始就是说，呃，这个所谓港版国安法的设定啊，它的制定。 对于我们在台湾这边的民众。 对于这整件事情的关切啊，其实是因此升高到一个呃非常高的一个高点。那这个呢，呃，不管是民调啊，还是其他，都显示说，大部分台湾这边的民众是不认同，呃，在没有香港人的实质参与、民主参与、没有正当性的情况下去呃制定这样子一个侵害呃民主自由、跟司法独立、跟嗯就是对呃所谓的一国两制啦， <laughs> 呃提出了相当嗯相当大的。 损害吧，这样一种立法。明白。あの、じゃ、いいんですかじゃ花岡田入らないんあ、じゃあ。だから、あの、台湾はすでにはね、あの、台湾の大陸委員会の組織がありまして、これは主に台湾教務を担当する役所で、こういうなんか正式なコメントはすでには出たことがありまして、その中を見ればわかりますので、あの、これはもちろん、 あの、台湾政府はこれを認めませんというわけなので、あとは一般の民衆の世論調査でもわかるように、あの、香港人民の支持を得たない上では、こういうなんか香港安全法的なのは全く認めないとう。ん、やっぱりあの、香港市民、香港人民のためう香港業務は、あの中国政府だけを管理するの、まと話にならないんだろうね。うん 那呃，至于就是可能你们也有注意到，蔡英文总统在新年谈话里面也有提提出一个想法，就是说呃，我们台湾的地位跟我们呃跟北京当局关系的稳定啊，已经不是是双方呃关注的议题而已，也是包含整个印太区域甚至是全球的一个焦点。 <laughs> 啊啊啊！不好意思啊，德拉ら伊う诺あ德诺啊。 あの台湾の蔡英文大統領もすでにコメントも言いました、うん、あのこれは台湾、香港だけ、まあ、アジアだけものじゃなくて、もう世界でもみんな、一つ一つの国は結構関係はとても重要な話になると思ってるんで、うん、香港はその独立反対法、まあ、香港の業務、中国の業務だけのものじゃないと。嗯嗯嗯。那蔡总统也提到说，呃。 期待说两岸人民呢，在特别是疫情如果获得有效控制的话，可以透过呃交流来增加理解，减少误解。那当然，疫情在还没有完全控制的时候，理论上网际网路这是我的说法了。呃，网际网路也是可以做到一些交流的。不过当然就是言论查禁让这件事情变得比较困难一些。 それはもう、まあ、台湾の大統領もすでに発言の中にもいたんで、あの、中国側は、まあ、大陸、台湾は両方の誤解を招く、するようなものは絶対はしたくはないんで、だからどんどんどんどん交流する、すればするほどは、それも喜んで期待してるんで、でも今、やっぱり疫情が影響ありまして、なかなか難しいではないと思ったんで、あの、もちろん私は今まで何回言ったの、オンライン、デジタル技術は、それは 可能な一つのパイプになると思ったんだけど、まあ、これももちろんあのとても良かったと思います、ね、じゃあ、6番で、えー、日本はデジタル技術の社会への応用が遅れ遅れていると言われますが、日本の民主主義、それからデジタル社会について 那他把这送你们去吧。啊，那这样呢，也是呃，进入到最后一个问题，然后再跟您占一点时间。呃，一般的话，认为的话，就是日本的那个数字数位技术的普及，相对上比较其他的一些世界上的发达国家欧美的话，可能存在着一定的差距和不足。呃，所以说，就日本的民族主义同呃这个呃自身的这个数字技术的未来的发展方向，呃，请您再提一些宝贵的建议和意见。 呃，我想刚才所说的就是在数位世界里面的公共设施这样子的一个想法，我想在日本也是有一定的呃支持的。那好比像说他们的数位厅、他们的行政改革的这个过程，现在都是往这个方向在发展。所以我觉得只要方向是正确的，那么呃广大的呃不管是社会部门还是经济部门的创意跟创新，呃就可以让。 这件事情不是只是政府单方面的推动，毕竟一个民主的政体最可贵的就是充满创新活力的社会跟经济部门。啊，嗯，呃，我跟他解释一下啊，今同般的那个方法，啊，有，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊 あの結構日本側はもう積極に対応してるんだよと思ったので、日本のデジタル大臣とか、そのデジタルのそういう利用方法のいろんなあの手を出してるんでわかるので、もしもそういう方向は間違いないと一応は、まあ成長すればするほど、やっぱりあのいいそういうなんか社会になるとは信じてます。うんうんうん 那我我最后加一句，就是我也很高兴看到日本的社会部门对于好比像说 My Number 啊这样子的设计，它是尽可能要促进社会跟经济部门之间的互信，而不是单方面的让治理部门取得监控的正当性，这样子的一种想法，我觉得是非常促成民主的。那台湾也是在往相同的以人权为主的这个方向发展，就这样。 の日本は今ちょうど導入しているマイナンバーみたいなそういう新しい技術を利用する、まあ、制度の一つなので、とても良かったと思ったんですよ。あの、これはね、あの、普通の、あの、行政政府の、まあ、利用、まあ、技術、新しいできるインターネット利用、まあ、技術を利用して、自分の制度性はもう証明するわけじゃなくて、やっぱりみんな一人一人の力を合わせて、もっと活発的な社会を作るためでは、そういういいシステムを 導入するのとても良かったと思う。だから日本側のような、こういうようなサンプルとしては、台湾もこれは利用したいという気持ちは、まあ、やってみたいと思ってます。日本の今後の民主主義の発展について何かアドバイス啊，实际上也是。您觉得就是呃，日本的民主主义的这个未来的方向，您有什么您的看法？就是今后的一个。 呃，我我一向都觉得数位就是不止一位，呃，这个很难翻译， <laughs> 所以呃，它可以让呃每一个人在数位世界里面接触到不只是他旁边的跟他相同年纪的或者相同文化的或者是相同场域的邻居，而是呃所谓天涯若比邻嘛，可以接触到完全不同文化、不同的场域以及不同年纪的朋友，所以这三者中间的协。 协同合作跟结合，呃，特别是我们这边叫轻盈共创，就是很年轻的朋友跟很资深的朋友一起来想怎么解决社会问题，而不是彼此对立。我觉得这在台湾呃已经看到初步的成果，也是我觉得日本很值得参考的。啊，だからとてもまあ。 多分、台湾の成功したの一つは、まあ日本でも学んでもいいじゃないかと思ったの一つはね、やっぱりその IT のデジタルの技術を利用して、あの、いくら距離を置いて、あの、お互いのそういうなんか、たとえ年齢差をいくらあったといても、たとえお互いの地位はいくら差をとっても、お互いは全然自由に、あの、距離をなくても交流できるなんか、そういう環境はあるというわけなので、こういうような あの、確かに、ね、台湾はどんどんどんどん成長的なので、うん、もう見えてくるんですよ。うん、だから日本でも同じようなものは導入して、みんな同じような、たとえいくらさあってもお互い交流できるような環境を作るのは一番いいではないかと思います。うえっと、もう少し時間があるので、あの、じゃあ、あの、えっと、ちょっと今、前のやつとちょっとかぶるんですけど、はい、お トランプの4年間や民主主義のこのやっぱり、えー、限界っていうのが世界で言われてて、うん、でもこれはやっぱり限界はないもっともっと良くなる民主主義は中国では民主主義よりも権威主義的なものが共産党の方がいいと言ってますけどやっぱり民主主義があまずいいのかどうか。で 这最多是这样，呃，还有一些时间想再占您近一点啊，因为还应该我们有一个小时，所以说最还再用点时间占您再提个问题。然后就是还是回到那个咱们的那个问题的根本，就是民主主义这个制度。然后是这样，因为是刚才也是说过，特朗普前总统的话，这四年间的话，大家就社会上对民主主义这个产生了很多疑问的，它的限极限，它的问题。 从您的角度来说，民主主义这个制度本身的话是好的还是不好的？它有没有未来的发展性？呃，我想就像呃美国的一个年轻的桂冠诗人呃在拜登的就职典礼上面所说的，呃他说呃 But while democracy can be periodically delayed, it can never be permanently defeated。就是说，民主主义虽然可以暂时被拖延，但是不会永远被扼杀。 だから今、バイデンの就任式のところは有名な指示は、ちょっと詩はあるんですよ。うん、この詩の中にはそういう、まあ、内容がありまして、民主主義はいくらそういうなんか邪魔されると言っても、うん、未来の、まあ、そういう殺されるのは必ずはない。うん、だから先を必ずは見える。うん。うん。ね。うん。そういうことか。えっと、そうだな、あとは。

個人個人的にはあんまりいらない。ああ、そうだな。じゃあまあ。あじゃあまあ、日本でなんか、経験、なんか、あ、いや、L、ダダイバーシティとか、えっ、と、多様性、はえ多様性、あの、LGBT ってう、そのまま筋かなあ、LGBT わかんないかな。うダイバーシティ多、多様性についてどう思いますか、まあ、英語でなんか。あダイバーシティ。ダイバーシティ 哈喽，o 这样他说有一个这个比较专业的一个就是数位的一个网络一个叫做 WYC，是那个 LGBT，您就是嗯，对，就是同志嘛，啊啊，那为，是同呃，对，知道的，就是同性、双性、跨性别。啊，那那我刚才我啊，就这个的话，想问一下您的一些想法，您的一些观点。嗯。 嗯，是刚刚去，因为看到彩虹口罩才问的嘛。 <laughs> 哦，嗯，对我来讲，对我来讲，呃，这件事情本来在数位世界里面就是比较自然的，因为电脑根本不会问我的性别或者性倾向嘛。 たぶん自然のことほどすなんで、まあ、パソコンから見ると、人間それぞれは性別とか全く、まあ、意味はないので、うん同じもの。うんうん 所以可以说是他呃有机会成为一个比较安全的空间，因为在呃实体的世界里面，如果呃一个人不管是呃在性倾向或性别认同或其他方面是少数人的话，往往会觉得发生比较困难。但是无论你再少数，你到线上找到志同道合的社群的话，那就不是少数的感觉了。而而且每一个人都可以用自己在相对少数的那种经验去同理呃他自己是优势。 而其他人是少数的这个情况，所以与其说呃多元跟含容 d i v e r s i t y and inclusion），呃，我更喜欢说 intersectionality，就是多元交织的这种互相体谅呃互相同理的这种感受。呃，例えあの性別は、まあ実際の現在の社会では少数派に立つ人間は、でもの環境にあの入るとは全然平等で同じようなまあ。 対応できるような環境はありますんで、だから、モード自由にもっと、まあ、あの、平等でなんか活躍できるようなものなんです。それは、まあ、良かったと思いますね。なるほど。うん。うん、まあ、もうちょっとあるんで、け <laughs> ど、少しまだ戻りますけど、民主主義以外の、あの、中国で行われているようなやり方っていうのは、どこからやはり限界が来るというふうに思いますかえっ、と、質問としては。あの、 さっきやった、ああいう中国は民主主義じゃないやり方で、はい、えー、新型コロナを抑え込んだり、はい、こちらのやり方の方がうまくいってると、言ってますけど、でも、やはり民主主義じゃないやり方っていうのはどこかで、えー、難しくなる。あこういう方法を使うとはもともと。あそうそう、中国のやり方っていうのは、どっかで限界がようやくは中側の限界には見えるのは、ああ、わかりました。 啊，他想在这也算一个追问的问题啊，因为刚才就是介绍嘛，就是大陆这边政府的话，使用了一些那个比较有权威的那种就监视会的这种手段嘛，呃，某种意义上是有效的控制了那个疫情的，呃，它那个更大的扩展，呃，但是呢，其实就是您认为就是在这种使用监视啊、权威啊，就是比较那种这种控制性的社会制度下，它会不会也出现它的那个极限、它的问题的？ 出现就是总有一个极限到头的。可是可是这个我刚才回答过了，就两个嘛，一个是说像李文亮医师那样子一个呃先期的警报比较难被呃这样子的体制所容许传播，那第二个就是更好的能够兼容社会自由跟呃防疫的成功的像台湾模式比较难在这个情况下被研发出来，对。 さっきは一応、まあ、うん、まあ、答えは二つをいたんで、うん、だから李文亮先生みたいなんか問題なって、うん、あの、社会世論の問題をとてもみんな不満ありまして、こういうなんかトラブルね、そまあ、そうですよね、台湾モデルのような成功したモデルは、チャレンジすることは全く不可能になったというわけで、だからもうみんな、いろいろ厳しい環境を慣れてしまうと、もう他の可能性はなくなるうんうん。だからこの二つは、これいんですね。 やっぱりあの人類にとっては民主主義の方がより可能性を伸ばせるって啊，他是这样，在还回到根本上，就是呃，从人人类角度来说的话，民主主义制度它的呃优势，您觉得它的话，对于人类这个社会的发展来说，是一个更有利的、更能够让人类社会一个完善发展的一个制度吗？它能够是怎么说呢？就是一个善的一个好的制度。 不过这是在跟什么相比呢？对不对？呃、u ういうなか比べそういう話。民主主義ない社会に比べると、より自分をたちの力を伸ばしたり、私たちによって幸福になるということですよね。だから民主主義の制度に比べどういうなか制度を比べると民主主義はこういう。あ今のところ民主主義以外ではなないんですよね。 啊，嗯，呃，他说就是目前的社会来说呢，主要就是民主主义，还有像中国、还有俄罗斯这样的权威主义这这样两种国家嘛。就基本上就现在这个社会环境下，现在的国际环境下来看的话，您觉得是能这样吗？嗯，那我觉得这有一点儿简化啊，因为呃，对对，因为 <laughs> 因为呃。 就您刚刚举的这两个政体的性质也非常不一样， <laughs> 所以所以很难很难一概而论。对对对，但是但是我我想是这样子讲吧，呃，民主它在实践的时候。 如果是呃朝向着呃去包容各种不同的文化、各种不同的性格、各种不同的人的状态啊的话，那当然，在一个新兴的状态出现的时候，当然是比较能够想出创新的应对的方式。我想这个几乎没有人会反对的。那我们刚刚讲到说，呃，民主可能会被延迟，一部分的原因也是因为说，呃，大家的嗯立场之间的激化呀、对立。 啊，这些好像让大家去呃更聚焦在人跟人之间的障碍，而不是大家共同的价值或目标上。那但是这是民主主义自己碰到的呃阶段的挑战，而且我们现在也知道怎么样克服它。所以我是把民主主义自己跟自己比较，比较不会是说呃去跟呃其实我很难觉得能够一刀切的其他东西比较。啊，あ这个ょの質問は少しざ。 倒したんです、まあ、ね、だから、あのー、今、ナスンジがおっしゃったのはね、あの、民主主義は、今の民主主義とこれからの民主主義はこれだという意味なんで、うん、だから、あの、民主主義時代はね、あのー、今まで時代は、やっぱり人と人のつながりは大事するのはいいんですよ。でもみんなのよく注意するのはね、人と人は協力するよりは、お互いは競争しながら、うん、あの、お互いはなんかそういう、売ったりなんか、あの、そういう対抗するようなものを注意。でも、 その人と人を対抗するよりは、人と人の協力法はもっと重要するのじゃんだけれども、うん、だから、みんなとみんなの力をする、その価値、価値観と題する時代は制度をね、やっぱり民主時代はできるもの。うん、民主主義があるからこそは、みんなのお互いは協力する価値は、まあ、やっぱり探す可能なので、見つかるのかな。うん だからこういう政党は成長することは、もっともっといいものは満たすことが可能だと思うんです。あとね、もう一つ言いたいのは、民主主義というものはね、やっぱりあの、私は今のラブとは、さっきあの、ベルン大統領就任式もいたんですよ。あの、民主主義はたとえ遅れたところはありまして、た、と、え、まあ、いくらの他のものに邪魔されるものとしても、あの、成長する可能性は、だから、 その未来はクロスダウンはまずはない。だから民主主義の中にはいろんな可能性は、いい共有をする価値は生み出すことが可能だということなんです。うんうんうん。うん。わかります。うんと、あの、李文亮さんのとこと多分被るんですけど、はい、やっぱり政府がな全部決めて管理をするというやり方は、 啊，どんなうまくやったとしても、人人間にとって幸せではない。啊 <laughs> 啊，这样的，他是有在可能也是最后一点时间在问的一个问题啊，就是实际上有一点就是跟刚才李文亮那个医生的有一些关系，就是政府的话，全权交给政府来管理，所有的事情都要政府来去做。呃，或许某种意义上可能有些嗯，让事情能够更顺利解决，但是它也会出现很多的问题。 呃，这个实际上大家有些这样的观点嘛，所以您怎么看待？能不能所有事情都交给政府来做？怎么样做才是对的？嗯，我自己是认为说，呃，政府的特色。 在于他能够去确保他自己呃统治所需要的正当性，而这个正当性来自于及时回应社会上面的状态。但是如果他连不要说民主了，呃，基本的新闻或言论自由都没有的话，那么一个政府要。 明确的、精确的了解到社会上实际发生的状态，好比像说一个新兴的传染病啊，那这方面的能力可以说是自己把自己限制住了。可以先翻这一句。政府はあのちゃんとみんなの期待は応えるできるかどうかというとね、まずはね、自分の正当性はどこまではできるという意味なので、でもね、正当性の方はまず第一のはね。 あの、みんなの声を聞き取れるかどうかの重要なんです。うん、あの、みんなの意見があって、声あって、それを反応して答えるのは、その場で解決すれば、もちろんいい政府になれると思うんですよ。でも、リーベネア先生のような、やっぱり、まあ、その場合は、うん、政府は何もかもすべてやると。しかも、 基本的なみんなの、まあ、世論の自由も、新聞は世論、まあ、新聞メディアの自由も全くない時代では、それは全くありえないじゃない。だから、そういう 因为刚才有提到关于不管是性倾向还是性别认同上面的少数的朋友嘛，那呃有一句话叫做 “nothing about us without us”，就是关于我们的事情必须要有我们的参与。那这个呢，不是只是一个人权的概念，这个也是在正当性上面一个很重要的概念。因为如果没有呃能够实际理解这些族群的朋友们在参与嗯决策的话，也就是说完全不明。 主完全集权的话，那实际关于这些朋友的事情就很容易被牺牲掉。这不一定总是出于恶意，但是这会让正当性不断的受到威胁。だからあの今おっしゃったのはあの一つの政府は協力機関は自分の正当性はどのようにあのまあ保持するというのうねやっぱりみんなの意見はみんなの声みんなの存在はまずは知ることなんですよ。 たとえもう、まあ、あんまりあの強力な政府としたら、まあ、別な自分は悪意でやるわけではないので、あこの話は、この存在すらは知らないという時代もありますので、あの自分の言う権利はないですから、自分の言う場所もないので、だから全くあの政府から見るとは、もう存在してないものようなものなんです。それは悪意じゃないという状態でやってしまうのはあります。 所以要维持这样一种一切都交给政府吧这样子的一种嗯稳定吗？呃的呃的意识状态呃，其实对于正当性是一直会每一个新的情况来的时候就会再有一次呃很严重的挑战。那这个我想是大家都看得到的，我就回答到这里。啊，我就跟他说一下，这个呢我明白了。ですね。あの正当性はどんどんどん成長するものですよ。 ど、動変数は全部政府を任せるとは、その成長時代はできなくなってるわけなので、まずは大変な問題になると思う。わかりました。ありがとうございました。どうも。ありがとうございます。うん。也很谢谢您的翻译。啊，没有，谢谢谢。呃，跟您那边学到很多东西，也是非常感谢。啊，那之后我们再跟黄子维先生联系，然后报道 嗯呃，我会把这个录影先放在 YouTube，但是不会呃转成公开。那我们通常就是等你们的报道出刊之后再公开。好的，好的，非常感谢，那非常感谢。嗯，包，这是大概意思那么什么的。那我们这边的话，跟社里边把那个报道的情况跟他们汇报一下，然后我们把那个材料整理好。呃，应该是近期会出来，但具体时间下。 还不知道，然后到时候跟紫薇先生再联系。好，谢谢，那就今天先这样啊！祝大家这个生生不息，新春愉快。对对，新春愉快，Live on and prosper。好，拜拜，拜拜，再见。